Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a educa. Mulțumesc, Carmen! Pentru mine, a educa este un fel de transmițător de informație uh, și de emoție și de iubire. Um, fără orgoliu uh, transmițătorului, cum să zic. E ca un aparat de radio care doar transmite. Și e bine să nu rămână un simplu aparat de radio. E bine să se bucure împreună cu cel căruia îi transmite. Pentru tine ce înseamnă educa? Ceau!